लेंगे इसके ऊपर पेन हम्म। हुआ आपको नो इट्स ओके दर्द हुआ आपको कपिंग में hmm, नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही हुआ ओके हाँ. <laughs> okay. और कैसा फील कर रहे हैं आप अभी तो एक्चुअली अभी मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं है हम्म। पर सिंस आज मेरी छुट्टी थी मैंने कहा तो आप वर्किंग है हाँ क्या करते हैं इंजीनियर सीमेंस अच्छा वेरी गुड ये हाथ नीचे रखिए रिलैक्स इजी ब्रीथ आउट करेंगे breathe out easy breathe out nice nice turn कीजिए मेरी तरफ नीचे वाला साइडवेज साइडवेज ये तो नीचे वाला स्ट्रेट इसको मोड़ लेंगे इसको मोड़ लीजिए तो कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं आप वी, hmm? वीक में कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं सिक्स अच्छा oh very good easy evening में <coughs> उस तरफ स्ट्रेट तो ये आपका जिम प्रिया के उस कम्युनिटी सेंटर में ही है नहीं नहीं पसंद हम्म। कुंज सी नाइन अच्छा फिटनेस ओके इजी स्ट्रेट पांव सीधा रखेंगे Easy. him nothing in the neck is each way one more